じ色になりかけていた明日は逃げるな胸を派で輝け世界は広いよ見てごらんよ僕は山育ててこびず夢を貫けネガティブな自分置いていこう君の色 世界彩っている花みたいで no, no. でも後悔はしないように過ごせていますか胸に る君に捧げる夢ファンファーレ